この表情を表現しようかと思ったんですけど難しかったですねできなかったなどうですか似てます難しい50点またね頑張りますね